diuji tak lagi dengan beberapa perkara ujian yang paling besar pada waktu tu iaitunya kena hijrah cuba cuba kita gambar katanya bila dengar macam ni cuba kita gambar katanya kita kena tinggal bombing kita hijrah eh, kita umuh kita segala kita kena tinggal bawa hanya diri pergi ke negeri orang jangan tak ini kena tanya email tiap di antara orang zaman dahulu dengan kita pada zaman dah ni Allah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ayat 4 sampai ayat 8 sampai ayat 7 surah Al-Ankabut. Belum pada kita nak masuk ayat uh, terjemuh ayat 4 dan seterusnya, kita tengok sikit dah sebab-sebab boleh turun awal surah ni uh, di dalam kitab Asbabun Nuzul bagi Imam Al-Wahidi dia cerita di sini saya terjemah lalu dah Allah Ta'ala firman Alif Lam Mim Ahasiban nasu an yutraku an yakulu amanna wahum la, la yuftanun Allah Ta'ala firman Alif Lam Mim Patutkah manusia menyengkau bahawa mereka akan dibiarkan dengan hanya berkata, kami berimeh sedang mereka tidak diuji dengan sesuatu cubaan eh. jadi ayat ni ni dan uh, maknanya alif lam mim dan hasiban nas berkata asy-sya'bi ayat ni turun sebab adanya satu kumpulan manusia yang berada di Mekah mengaku katanya dia mereka itu mengaku kata bah, bah mereka Islam. Adanya sebahagian daripada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak masa duduk Mekah dulu tu terpaksa kena pindah pergi ke Madinah. Jadi orang pada zaman tu dia berasa cemas hati. Berasa berat kalau sekiranya kena hijrah pergi ke Madinah, tinggal anak, tinggal bini, tinggal hijau, tinggal negeri lah kecek mudah-mudah. Jangan ha, tak. Itulah. Orang di Madinah, hak masih Islam dah sedang-sedang duduk tunggu. Lepas tu orang Mekah, duduk royak katanya, kami berime, kami berime. Diuji tak lagi? Dengan beberapa perkara ujian yang paling besar pada waktu tu iaitunya kena hijrah cuba cuba kita gambar katanya bila dengar macam ni cuba kita gambar katanya kita kena tinggal bombing kita hijrah eh, kita umuh kita segala kita kena tinggal bawa hanya diri pergi ke negeri orang jangan tak ini ha, kena tanya email tiap di antara orang zaman dahulu dengan kita pada zaman dah Allah tak ada apa tanya. Adakah manusia menyengkau bahawa mereka berime sedangkan mereka tidak diuji? Sebab tu ayat ni kalau dia nak bubuh dia nak tajuk gapo pun boleh berlaku. Nak tajuk ime pun boleh, nak tajuk soba pun boleh, nak tajuk hijrah pun boleh, boleh berlaku. Gitulah. Tidak diterima lagi iqrar i Islam sehingga mereka itu hijrah. Maka mereka pun tubik setengah-setengah, tubik tubik tubik daripada Mekah pergi ke Madinah. Didapati tengah-tengah jalan orang musyrikin Mekah hak pasal hidup beci dah kepada orang Islam pada waktu tu duk buat khianat lagi. Duk pergi sekak jalan, bunuh dan sebagainya maka turunlah ayat ni alhamdulillah maka di di apa eh? ditanda katanya ayat ni turun pada kumpulan orang Islam yang berhijrah daripada Mekah pergi ke Madinah ni besar benda hak besar sekali yang berlaku dalam dalam dalam apa dalam ayat ni dalam masa tu ada juga sebahagian orang-orang kafir yang ikuti orang-orang Islam ni tam tik-tik. Sebab apa? Nak bunuh orang Islam ni sebab orang kafir duk kecek katanya kalau kita boleh bunuh orang-orang Islam maka berjayalah kita dengan sebab tak sewi agama baru tu duk duk tersebar di Mekah maka sebahagian daripada orang Islam hak hijrah tu nak dibunuh ada sebahagian mereka itu berjaya maknanya selamat tak kena bunuh maka Allah Taala pun buat turun ayat so lagi thumma inna rabbaka lilladhina hajaru min ba'di ma futinu Allah Taala ayat katanya selepas itu sesungguhnya Tuhanmu hai Muhammad bagi orang hok hijrah selepas daripada kena uji dengan uji ego tu uji ego ni maka Allah Taala sediakan kepada mereka keampunan apung dosa dan tempat duduk yang mulia sikit lagi di akhirat. Ini ha, adalah salah satu daripada sebab boleh turun ayat ni. Soal lagi. Berkata muqatil ayat saat ni ayat mula-mula ni turunnya pada seorang yang bernama Mahja' seorang hamba Umar bin Al-Khattab orang ni lah orang mula-mula sekali dikalangi orang Islam yang dibunuh di dalam peperangan badar Orang yang bunuh dia ni, iaitunya, bunuh dengan anak panah. Namanya Ibn al-Hadrami. Duk ting molek lah. Dengan anak panah. Tak. Kenanya, mahjak. Seorang so, hamba eh ni. Tapi mati. Orang mula-mula sekali, mati dalam peribadah. Maka, Nabi pengayak sallallahu alaihi wasallam sayyidus syuhada mahja' Nabi ayat Orang yang menjadi penghulu segala orang mati syahid iaitunya mahjak. Masya-Allah. Sebab Nabi tengok anak panuh tu gi kena dada dia sehingga mati dalam perang Badar. Dialah orang yang pertama akan diseru di pintu syurga di kalangan umat ni. Masya-Allah. Seorang hamba ini. Ya, tapi mati dalam perang badar. Pas perang badar ni sepas saya dak royak dulu-dulu, Nabi biasa sebut di dalam hadis sahih katanya orang perang badar tak masuk ni neraka. 313 orang ataupun 314 orang bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Maka bila mahjak ni mati lepas ada perang siap ni bapak dia dan isterinya eh, bapaknya ibunya dan isterinya pakak gi terkel nak ambil mayat gi tengok tak ada air mahjak yang mati sat ni maka Allah Taala pun buat turunlah hayat ni katanya ini adalah suatu ujian suatu kesusahan cuba gambar katanya sore bining datuk laki mati hati dia berasa lagu mana ibu bapa yang dia saya kepada anak anak pergi mati berasa lagu mana ini adalah ujian daripada Allah sebab tu ayat yang kedua di dalam suratul ankabut sebab boleh turun supaya saya baca saat ni anilah ha, lepas tu kita kiyah sendiri di dalam hidup kita yang Allah Ta'ala uji sikit sebanyak go to go ni go to go ni sama ada ha, harta benar ha, anak kita orang keliling kita, tamnain kita, kerja air kita, gotu gani gotu. Semua tu adalah nak uji iman kita. Pas kita jangan dak sedak sangat katanya, ah oh, kita orang berimej. Ah kita ni Allah Taala saya belaka sebab apa? Boleh doa amal dengan tu dengan ni. Yo, kita mengaku katanya kita boleh doa amal dengan amalan tu amalan ni. Ini adalah suatu rahmat kurnia Allah Subhanahu Wa Taala tapi belum tentu lagi Ime kita nak kuat setara mana kalau sekiranya kita diuji. Kalau tidak diuji jangan jangan gaduh kita sebut katanya kita sempurna ime. Itulah ayat belum pada ni itu apa? Belum pada ni saya baca kepada kita hadis Nabi yang Nabi ayat katanya orang yang paling kuat sekali kena uji iaitu al-anbiya. ثم الأمثل ada sebahagian rakyat katanya, lepas pada tu orang-orang hak pasang wrong setarah dengan Nabi. Orang-orang hak pasang hijau Islam, bawa ajaran Islam sapa kepada orang, kena uji banyak. Lepas tu summa salihun. Lepas pada tu orang-orang soleh, orang berjuruh, orang baik, banyak dia diuji. Uji dengan perasaan dia, uji dengan tubuh badan, uji dengan, got, dengan harta benda, dengan apa banyak. Itu ha, sebab tu kita tamcai sama dalam hidup kita ni siapa mati. Katanya Allah Ta'ala nak uji kita siapa mati. Alhamdulillah. Allah Ta'ala raya, وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَسَيِّئَاتِ Kami ujikan mereka dengan kebaikan pun ada. Dengan kejahatan pun ada. Yang ini peher katanya, tu uji, tu uji kepada kita kebaikan, go tu, go ni, go tu. Tuhan saya dah. Dah bukan arti Tuhan saya dan bukan arti kesusahan yang Allah Taala uji uji uji uji Tuhan beci bukan itulah manusia yang selalu waya fayaqulu rabbi akraman fayaqulu rabbi ahanan nah bila Tuhan uji dengan kebaikan dia kata kan fayaqul rabbi akraman akraman eh, asal dia akramani iaitu Allah uji Tuhanku memuliakan aku. Tapi apabila dia kena kesusahan, dia kata gana waliknya manusia. Dia katanya fayaqulu rabbi ahanan. Asal dia fayaqulu rabbi ahanani. Dia katanya Tuhanku hina aku. Tuhan peraya kalla. No no no no no. Kalla ni artinya bukan demikian. Itulah nak ayat katanya neraca ataupun kelo yang manusia seni manusia susah bukan arti seni tu Tuhan kasih susah Tuhan benci bukan tapi sengaja Allah Taala nak tahu siapa kah kuat iman dia sabar dia dan dia boleh apa ni pacen kena duk lawan kena duk kena bersuara dengan orang tu dengan keadaan ni sampai dia mati gitulah dah insyaallah kita bila faham ayat ni benar-benar kita kena tok sokmo dalam hidup kita katanya kita kena diuji dengan beberapa perkara alhamdulillah masuk ayat pak yang saya baca saat ni masa pun ada tak berapa minit dah am hasiban ladzina ya'maluna sayyiati an yasbiquna tu hetanyo ayat ni tanya ni tak ada nak kepada jawab pe tapi nak wi penerengi dan penjelasan. Iaitunya, bahkan patutkah orang-orang yang melakukan kejahatan menyengkau bahawa mereka akan terlepas dari azab kami? Nah ha, tu kalau dia kita kecek bahasa kapung, beringat-beringat, weh, orang dia buat maksiat, dia buat zoling, dia buat karuk, mung dek skor katanya, mung lepah kau daripada aku. Tu Tuhan kau kata, sa'ama yahkumun. Hak mu duk sekor lagu tu, lagu ni, lagu tu, mu duk berasa suksan, apa ni? Suksamran yang kamu boleh buat gotu, buat gani dan sebagainya. Amatlah buruk apa yang mereka hukumkan itu. Maknanya hak mu duk sekor, bukan supaya tu. Sebab apa? Melaikat duk tulis, aku pun tahu katanya mu duk buat gapohi manusia. Allah Ta'ala bayak lagi. Man kana yarju liqa Allah, fa inna ajal Allahi la'at. Sesiapa yang percaya akan pertemuannya dengan Allah untuk menerima balasnya? Ni ni tuan kepada orang yang rajin buat maksiat. Dan tuan juga kepada orang yang selalunya ingin diingat kepada Allah dan hari akhirat. Maknanya kedua-dua. Kalau dia ayat ni gi kepada orang yang buat maksiat, ingat mati ketik weh. Ha tu gitu. Mung duk suka ria atas muka dunia duk galik munduk zoling mu ingat akan mati ziarah atik kubur ya, tu. tengok atik kubur tengok atik orang mati perhati atik orang-orang yang belum-belum pada mu yang biasa buat banyak maksiat maka sutai sekali semuanya kena mati belakang beri juga peringatan kepada orang-orang yang orang-orang yang baik sebab orang baik ni dia selalunya hati dia terikat dengan Allah dan nak jumpa dengan Allah. Itulah kita dah sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita hidup mati, makan minum, semua lillah. Wa inna ilaihi raji'un dan kita semua ni janji lalu inna sesungguhnya kami kepada Allah lah kami akan kembali. Sebab tu Allah Taala ayat katanya Siapa-siapa yang duk harap, duk fikir dan duk cita-cita nak jumpa dengan Tuhan dia. Dengan Allah untuk menerima balasan. Gapo? Fa inna ajalallahi laat. Maka sesungguhnya masa yang telah ditetapkan oleh Allah itu akan tiba dengan tidak syok lagi. Maknanya dia siapa hari mati, matilah. Mung nanti sedia sudah. Ha gitu. Hei manusia semua mung sedia sudah dengan amalan baik hak berjuru hak molek dia siapa masa mati mung jangan duk bunuh diri kamu sendiri jangan duk khianat diri ada jangan duk tuju retak jangan duk sengaja nak bunuh sebab apa ajal kita dia tak siapa dia tak mati dalam nafsin zaiqatul maut setiap yang bernyawa akan merasai mati akhir sekali wa huwa samiul alim Allah ayat katanya dah ajal yang Allah Taala sudah pun tetap dah kena mati setiap yang bernyawa terutamanya manusia ni maka dan Allah jualah yang amat mendengar lagi amat mengetahui dengan berlaku semua hak manusia dok kecek walaupun kecek rahsia kecek sore dalam hati kalau apa dengar habis ha tu apa lagi al alim yang lebih mengetahui amat mengetahui isi hati dan benar-benar yang zahir hak manusia dok buat sama ada baik maupun jahat ha, itulah nah lebih kurang apa yang saya baca kepada kita semua mudah-mudahan kita akan dapat hidayah daripada al-Quranul Karim wallahu alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh